Всем привет, дорогие друзья. В последнее время очень часто э, задается вопрос, э, почему у меня возникает ошибка э, неподдерживания версии игры, хотя у меня установлена в Steam самая последняя, самая необходимая версия. Причина в 99 случаях является такова, что у вас имеется две папки с игрой. Это происходит обычно после переустановки системы, после переустановки Steam. В общем, разные причины могут э, вызывать вот такую ошибку. Собственно, сейчас я вам покажу, как это легко, быстро исправить. Итак, открываем ваш Steam. Заходим в библиотеку. Правой кнопкой мыши, в зависимости э, с какой игрой у вас проблемы, Разницы нету. Э, принцип один и тот же. Так, правой кнопкой мыши, свойства. Здесь вкладочка «Локальные файлы». Открываем. Нажимаю кнопочку «Посмотреть локальные файлы». Открывается папка с игрой, которая действительно, которая сейчас используется Steam. Э, кликайте в строке а, адреса этой папки пустое место, и у вас а, путь превращается вот в такой вот вид. Берете, копируете его. Теперь закрываете это, закрываете Steam. Нажимаете комбинацию клавиш Windows R, либо другими способами, которые вы знаете, открываете командную строку. А, в командной строке пишите rec edit. rec edit. То есть вам нужно открыть редактор реестра. Нажимаем ОК. Открылся наш редактор реестра. Теперь а, здесь мы видим вот такие, раз, два, три, четыре, пять, шесть вкладок, да, разделов, нас интересует вот этот, локал машины. Раскрываем его. В этом разделе выбираем подраздел Software. И ищем папочку druggers MP. Нашли, нажали. Все, теперь в этом окне у нас имеется э, а, записи в реестре, э, назначенные а, лаунчером мультиплеера. А нас интересует, в зависимости от того, с какой у вас с игрой проблема, либо АТС, то есть на предыдущем шаге вы скопировали путь к АТС, но я покажу на примере ETS. Нажимаем либо изменить, либо двойным кликом, разницы нету. Изменяем значение параметров. То есть вот в этой строке у вас, скорее всего, будет не тот путь, который вы скопировали на предыдущем шаге. Ну, неважно. Берем, вставляем. Нажимаем ОК. Закрываем. Воля. И все. Теперь вы можете запускать лаунчер и играть в мультиплеер. Всем спасибо. Лайки, подписка. Пока-пока.